う一人の私ミラーミラ私の新たな力オーロラサンクチュアリー私が守るわサマーブライトフォースこの覚醒一撃決めるんだから裁きイに勝ちジャッキメントジャベリー主の力もう一人の私ミラーミラー決めるんだから裁きイに勝ちジャッキメントジャベリン 倒します私が守るわーブライトース思いを届けヘブンリーハーツ月だらけでだからイカツチジャッジメントリ私の新たな力オーロラサンクチュアリもう一人の私ミラーミラーの精霊よ私が守る 決めるんだからばきにいかつちガッキメントジャベリン思いを届けヘブンリーハーツ決めるんだからばきにいかつちガッキメントジャベリン私が守るわタワーブライトフォースもう一人の私をミラーミラー 私の新たな力オーロラサンクチュアリー海の闘技よしばらく震えるよ震えるんだからさばきのイカズチジャッジメントジャガリもう一人の私を未来未来私が守るわサマーブライトフォース思いを届けヘブンリーハーツ ジャッメントリ私の新たな力オーロラサンクチュアリ決めるんだからさばきのいかつちジャッジメントャベリエレガントに勝てたわね